はいはいはい、だからそういうところで自然が多いなって感じて結構過ごしやすいと思います海外に来て、えー、まあ海外で仕事をしたいっていうのがやっぱり一番大きな動機だったんですね。ですねはい、ワーキングホリデーって要は海外に、まあ、1年いられるビザではあるんですけれど、はい、同時にあの結構簡単に手に入る珍しく簡単に手に入る仕事ができるビザ 普通の旅行者ビザだと仕事ができないわけですよねそうですね、うん、なのでやっぱり海外で働くっていう経験を自分の中に取り込みたいなと思ってたんですね、はいまあ、私自身は、まあ、大体日本で8年くらいプログラマーやってたんですけど、まあ、こっちに来てその海外のプログラマーとしての仕事ってどうなんだろうなとか、うん、そういったところをここでしばらく働いて吸収してでそれぞれの働き方のいいところを取って日本に持ち帰りたいなっていうふうに考えてます あ食べ物あなんかちょっと有名な YouTube 動画で、はい、あのー、カナダに来たらなんかブスになったみたいな Do you know the song? なんか about うんななんとなくそういうの、うん、でなんか そこにも言ってたんですけどなんかこっちに来た時に結構そのなんですか欧米風米国風の料理が多いのかなっていうイメージが最初あったんですけど、はい、まあ、実際来てみると結構なんだろうやっぱりアジア人が多いし、はい、アジア風アジアンフードがすごいたくさんあるなっていうのが、うん、確かに とは、まあ、こっち来て面白いなと思ったのは食べ物の違いでその、はいはいはい、日本の食べ物の違いだとちょっと寿司がやっぱ違うこっちの寿司は日本の寿司とちょっと違くて何が違いかっていうとまず海苔が表にないこっちの人って黒いもの食べないでしょ、はい、食べないですよね、うん、だからやっぱり表に海苔が巻いてある海苔巻きってなくて大体ドラゴンロールとか How do you study English? when you have free time? As for me, uh, I try to make a schedule, a learning schedule, uh, to keep to keep studying. Because um, I finished my English school, and um, I need to keep my uh, I forgot the word <laughs> motivation motivation to practice English. So that's why I need I need uh, schedule to, to study or uh, the de deadline of the schedule. Right, right, right. So, so you can keep your mind focused on learning this and go to the next one and do it. Yeah. Nice. Do you do that every day? Yeah. Do you study every day? Yes. Wow. Even right now after you go back home? Yeah. Wow yeah, and and I also study. I'll also study on my way home. Nice. Do you read books? Yes. Nice. And anytime I'm speaking, how do I say? Uh, how do you say uh, in English? Um, talk to myself. Talk to myself. Ah, talk to myself. Yeah. That's a really good one. <laughs> yeah, I anytime talk talk to myself on the train. What do you think is a benefit? for talking to yourself, the benefit of it. Um, to get to use it, to get to used to speak the phrases. Right. So, oh, so basically you learn the phrase and you speak to yourself to get used to it. Yes. Nice. Yeah. It is really important for me. Yeah. That's really nice. Yeah, and I can I, I can assure I can assure them uh, that uh, it it works really good for them too. やっぱり海外に来てみんなそれぞれですよね。あなたの挑戦はどうなっていますかそれでは次のビデオも楽しみにしてください。バイバイ。